На дадзены момант ужо сем месяцаў мы не бачылі праваабаронцу вясны марфу рабкову. Яна сядзіць у сезанум радзін на валадарцы ў Мску. А меру ўтрымання ёй увесь час працягваюць апошні раз да чэрвеня 2021 года. Звесткі пра марфу даводзяцца збіраць па кроплях, ды да івогуле гэта цяжка з-за інфармацыйнай блакады. Але праваабаронца татцянага цураяворская правяла тыдзень з марфай у адной камеры. Яна нам распавяла, як жа там марфа сваёй размове з татцянай пра марфу я і вырашыла прысвяціць гэты незапланаваны выпуск падкаста мяне завуць кацярына і гэта праваабаранчы падкаст вясна прыйдзе татяна хацураяворская гэта беларуская праваабаронца і кіраўніца грамадскага аб'яднання звяно 5 красавіка яе затрымалі адправілі ў ічу а потым тыдзень татяна правяла ў сезанным радзін так званая валадарка у і нечакана яе вызвалілі. Гэта і стала для нас скарбніцай інфармацыі пра марфу. Сваю ўласную гісторыю пераследу Тацяна падрабязна распавядала навінам бай і еўрарадыё. Можна пра гэта паглядзець на Ютубе, а я ж сустрэлася з тацянай спецыяльна для таго, каб падрабязней распытаць пра марфу. Я буду каля валадаркі напісала мне тацяна там мы з ёй і сустрэліся чаму менавіта валадарка тое месца з якога тацяна нядаўна выйшла Ну, поскольку у меня заявились новые знакомства и такая некая, как отказность, напевно, за людей, с которыми я уже познакомилась, тому я имкнусь нечто для их сделать уже после выхода, покуль я могу нечто для их сделать. Сегодня спробовала трапить на, на суд до да, сукамерницы Тони Коноваловой, на жаль, не отрывалась як выйшла там у Анжелікі Борыс было пытанне на хацела сустрэцца з ксянзом я як бы таксама даслала ей тэлеграму што з ёй які ксёнз з ёй готовы сустрэцца она мусіць заяву напісаць на гэта ну сустракалася з э, дачкой Юлі слуцкай ну як бы трымае нейкая адказнасць што калі я нешта магу зрабіць для іх для іх родных распавесці як яны што то я это раблю Мы сустрэліся дзеля марфы рабковай нашай каляжанкі. Я хацела распытаць як мага падрабязней, як яна выглядае, што з ёй і у стрыме з еўрарады я прамовы. гэты момант урачысты момант, як сказаў зміцер лукашу, калі вы ўвайшлі ў камеру, гэта была ноч, вы там пазналі Юлю слуцкую. Калі вы пазналі марфу і ці пазнала яна вас, у які момант. Ой. Мы з Марфа не былі да этого знаёмы, таму я я не магла пазнаць і тым больш, што яна змянілася па тым фотках, што э, былі, э, распаўсюджвалі і так, як яна выглядае зараз, я, канешне, яе не пазнала, але адразу прынцыпе на раніцу мы ўжо пачалі знаёміцца, што вось там Анжеліка Борис, вось Марфа рабкова мы э, перазнаёміліся. Вот. І ну канешне, я была э, усцешана, што <laughs> трапіліся такія сукамерніцы вы сказалі что яна не падобная уже на тыя фоткі якія былі раней вы пісписали у фейсбуку что она сходнела гэтым э, ці яшчэ нечым я напрыклад чула что марфа у марфа была кароткая стрыжка калі ее пасадзілі а я чула что яна вырашыла гадаваць валасы якія зараз ее валасы ну першую чаргу тому что она схуднела да яна зараз вельмі худенькая такая поджарая скукает з э, зверху э, вниз знізу вверх то Вось, і яна нават там пажартавала, што она там чытала пра нейкіх ніндзяў і <laughs> яна таксама хоча быць падобна на ніндзяў. <laughs> Вось і так яна зараз хвосцікам на валасы як бы заплітае хвосціку я зараз не кароткая фрызура. Таму ну, як бы мне такі ну падлетак такі я не ведаю э, пазітыўны такі непрабіваемы, прынцыповы, такі вось э, як бы чалавечак якія ну я не ведаю чым ее можна як бы прабіць вот яна такая вот мне падаецца такая цэласная что е ну немагчыма нечым прабіць і нават новымі абвінавачваннямі до 12 гадоў что яна там члену пг і гэтак далей вот таму ражанне у мне такія ж такая моцная дзяўчына ну яна жартавала что у на три гады она цалкам разлічвае ездзіць а як далей ну, невядома як бы настроена ўжо як бы як мінімум три гады сидзець она уже на это настроена тут хочется узгадаць вось якую гісторыю марфа як я чула вырашыла гадаваць валасы да свайго прысуда а я памятаю як я познаёмілася сергеем дроздоўскім я аглядала фоткі ў інтэрнэце ён быў такі падлаценькі на некаторых фотках і і только нядаўна мне распавялі што ён вырашыў гадаваць валасы до того моманту пакуль не прымуць канвенцыю о правах людзей з інваліднасці якую ён прасоўваў я прынялі і калі я пазнаёмлася ён уже быў не патлад <laughs> а зараз ён таксама сядзіць ну праўда на хатнім падхатнім арыш там ну вось захацелася ўзгадаць мне тут а наконт членаў АПГ вы казалі таксама у еўрарадыё што вас паставілі на профілактычны ўлік а напрыклад марфу рабкова якая члену ПГ не паставілі на профілактычны ўлік як бы з чым гэта звязваеце Ну я думаю што марфа рабкоў просто э, вельмі шмат з ёй публікацыі звязана шума і таму ім просто не хацелася яшчэ большего шума а са мной яшчэ было незразумела э, хто я што я і можа быць у іх там нейкія новыя парядкі што ўсіх хто по такому артыкулу ідзе ну, усіх ставіць на этот профілактычны улік то бок я не магу сказаць что это асабіста да мяне такое было э, прыменена я не ўпэўнена што да іншых не прыменена з марфы рабковай ну просто я думаю что это шмат шуму таму яны просто не хочуць яшчэ большего шмат увагі дае справу вы сказалі а марфа гэта адчувае ну таму што э, ліставацца з ёй цяжка мае лісты мабыць не дайшлі і яе муж вадзім жыромскі казаў што ад іншых людзей ёй перадаюць адзін-два лісты ў дзень хоць іх мяркуем нашмат больш ну вось з-за гэтай блакады з усяго ці марфа адчувае э, што што яна адчувае наконт таго як яе справа ці наколькі яна рэзанансная на волі то Ну Марфа добра разумее, што яна рэзанансная. І ну, пакуль я сидела прынпе ну там не адзін-два больш лістоў даходзіла, але конечно, я мяркую, што пішуць ей нашмат больш. Ну я б сказала, што там дзень ёй даходзіць ну, 3-5 лістоў, напэўна так. Ну то бок лісты пры... даходзілі да яе. даходзяць падпіскі на газеты, таксама на дзеліцца там газетамі які да яе прыходзяць распавядала што ёй прыходзілі нават за мяжы лісты праз google транслейт перакладзеныя як пачакаеце яны ўжо за мяжой былі праз google транслейт пераклад ну, ці гэта цэнзары не не просто это не цэнзар это просто чалавек які пісаў за мяжы он разумеў што на замежнай мове не прымуць і таму ён пра пераклаў свой ліст праз google транслейт это было зразумела марфі ну ён быў на рускай мове что-то пра google транслейт таксама яна смяялась што не Э, нехта ёй таксама за мяжы напісал і напісаў свой скайп типа што калі будзе магчымасць можаш вот пра скайп мне напісаць паговорым Ну яго такое ўяўленне у этого человекаа было што калі ты сядзіш ця там ёсць выхад скайп там інтэрнет і так далей ну просто з Европы да да да это з Европы по-моему з нідерланду ёй такі ліст прыйшоў смешны вот. Ну то бок марфа добра ўяўляе разумее пра блакаду і я думаю што яна добра разумее што яе справа пад увагай і да яе ну тыя хто яе калегі яны робяць все каб э, гэтая справа яна была гучнай і не сыходзіла як бы з з павесткі так але ж вы напісалі ў фейсбуку што яна вам вас запытала не зря ли я или мы здесь сидим ты мне имеешь ну конечно человек коли там долго знаходится и абмежаваная информация доходить э, и про э, листы и про э, газеты э, конечно ну губляешь уже ты не разумеешь в принципе что тут отбывается настрой какие у людей и э, ну, просто губляешь отчувание и э, І ну, просто як чалавек, які выйшаў, да, які толькі прыйшоў ну, з волі, які в гэтым сім варыўся, канешне, было цікава даведацца, што тут адбываецца, як яно адбываецца. І так яна канкрэтна задала это пытанне, там што мяне тут хвалюе, ці ўсім ужо ўсё роўна тут большасці людзей ці э, ўсё ж такі людзі разумеюць, што это все несправядліва і людзі як бы не, не згаджаюцца з тым, што адбываецца і так яна задала як бы конкретна пытанне тому что мяне часу яна сказала мяне часа часу мяне як бы хвалюе ці не зря я тут як бы сижу вот выбрала такую лінію і ахвяру як бы свае свабоды і ўсім Вось і я конечно ёй сказала что нет не зря да что люди не пагаджаюцца з тым что адбываецца. мяркую што кожны свежы новапрыбыўшы чалавек у валадарцы гэта кладзець інфармацыі з волі Таму што што там бТ глядзець але вы вы з бТ казалі таксама што атрымлівалі навіны што фядуту затрымалі вы дазналіся з бТ тым не менш вы прыходзіце з інфармацыя пра свет пра то што адбываецца і мяркую што ўсе адразу як бы накідваецца на вас раскажыце раскрыце што там правільна так што пытала вас марха Ну Марфа пытала пра нейкіх агульных знаёмых, што з імі, ці яны тут, ці яны з'ехалі, э, што яны робяць, што чуваць. Ну, больш пра нейкіх агульных знаёмых яна запытвала. Агулам так, што, што адбываецца. А па БТ просто калі бачыш навіны, э, ўжо крыху вучышся чытаць паміж э, радкоў да што калі на, на кагосьці напалі і ўжо там здагадваешся што ну напэўна там не все так спокойно в королевстве, раз там на чиновников нечто, там некий напад был э, черговый, там их, как мы называем, их политичный стендапер выступает. Вот, так что по БТ так само можно нечто там доведаться и отсочить. Ну, про присуды так само мы доведывались все там, вот, что там Кабанову, и еще некому это так само все по БТ расповедали. Тому, как бы, ну, про СБТ так само можно доведаться больш-менш што там адбываецца дарэч толькі батэці яшчэ там СТВ ну там дзе заронак СТВ СТВ таксама ну беларускія каналы да тое што ловіць антэна тое мы і глядзелі СТВ БТ ну, такі Я навядаю што на вясну завялі крымінальную справу mm, не ведаю я і пра это не гаварила а Яна ведае, хто з вяснаўцаў сядзіць, што Леонид Судаленка, Андрэй Чапюк, Тацяна Ласец. Так яна ведае. Ну пра судаленку мы абмяркоўвалі асабіста. Так яна так ведае, што сядзіць. Ну, я да чаго пытаюся, што не раз, калі я размаўляла з людзьмі, пабываўшымі ў сеза і потым каго асудзілі на хімію, і то бок яны выходзілі суда, І яны казалі нават і не ведалі, што іх прызналі палітвязнямі, то бок на, настолькі блакіроўка інфармацыі. Таму вось цікавы гэты факт для мяне. А вы з марфай адной камеры ад пачатку до канца прасядзелі. так в сізо да тыдзень я атрымаю атрымліваецца тры дні ввс і 7 7 дзён у сіза і так все 7 дзён в адной камеры я была Ну, і наколькі я зразумела яна там таксама нядаўна таму што 25 сакавіка іх 26 э, уже расфірміравалі тому што яны адсвяткавалі 25 сакавіка так марфа да трапіла в эту камеру пасля того як яны сваёй камере такую акцыю учынілі вот. вы крыху пісалі про то як праходзіць яе дні акрамя вось гэтых бытавых там а, спраў па графіку што там ёсць ежа і гэтак далей яна чытае кніжкі піша лісты ну мне падалось што больш за ўсё яна адказвае на лісты больш за ўсё вот э, мне падавалось што вот яе час это пісаць лісты адказваць людзям ці пісаць э, так яна читает разгадвает там сканворды э, ну, як бы такія інтэлектуальнымі нейкімі задачкамі займаецца. Ну зразумела, што ёсць прагулкі яшчэ, што ёсць прыборкі, там ёсць э, чарга на тое, каб прасці вопратку, там ёсць э, часы, калі мы ідзім. Вот, а так ну агулам, калі вольны час больш за ўсё Маша это нешта піша. Так. Яна яшчэ ведзе дзённік, я ведаю, што яна яшчэ ведзе дзённік можа апублікую серыі турэмнай літаратуры вясны. Я чула, што завесь час ёй каля 500 лістоў даслалі. Яны там у яе нейкім стосам ляжаць як. Ну да, іна все захоўвае. Яна распавядала, што там былі нейкія праверкі, што там трэба было ўсё паказваць і все этой лісты яе яны з ёй. Да, яна і захоўвае ляжаць да асобна усе этой лісты. Mm -hmm з вами сядзела Анжаліка Борыс. Яна вучыла польскай мове. А Марфа вучыцца польскай. Не Марфа не вучылася польскай. А чаму не ведаю не вучылася. А Вадзім не раз казаў Вадзім муж Марфа, што Марфе досыць складана знаходзіцца пры гэтым святлесе за, што там ёсць гэтыя рыснічкі, няма дзённага святла, што я, мабыць, нават зрок сапсуецца. Штосьці вы можаце пракаментаваць на гэты конт? Ну, яна не скардзілась на это. То был, пакуль мы сидели, она, в принципе, ни на что не скардзілась, таму не могу сказать про это. Ну, там, да, реснички, и есть там дзённы этот, э, дзённое светло, ночное светло. Вот, але, ну, яна ничего не говорила, не скардзілась. Ну, она распавядала, што яна была в таких камерах, э, где там у е таксама быў другі паверх і э, там сидзелі паверх на ложку да? так так другі паверх на ложку і там сидзелі дзяўчаты, якія ўжо не першы раз сядзяць там па розных 328 артыкулах яшчэ штосьці яны там не дазвалялі на іх ложках прысесці там да і марфа магла до пятой гадзіны ну з 5 гадзінаў можна залазіць наверх э, да 5... гэта ну, адміністрацыя ці хто. Не, по правилам внутреннего распорядка ты можешь сидеть на версии с пятой годины вечера. Ты не можешь там находиться. Можно сидеть только в низе. А в низе э, а, сидели, да, э, инши, не Марфа, как бы Марфа был на версии ложит. Ну и Марфа до пяти годин, например, у нее было такое, что могла сидеть только на лавочце. Говорила, ну, первый час там складана, после звыкаешься и нормально. Ну, Марфа, конечно, переживает за своего тату, э, які з четвертой стадии. Вот, конечно, она хоча его убачить. Вот, распавядала про тое, што пакуль яна там сядзіць бабуля памерла ее і пра это паведамілі толькі пра тыдзень, што э, яе бабуля памерла. Вот ну таму як бы конечно это все цяжка, але Марфа як бы зносіць этой цяжкасці. Мне вельмі б хацелася э, з ёй пазнаёміцца на волі ўжо у іншым статусе, скажем так, пагаварыць, узгадаць і даведацца пра яе больш у іншым статусе не ў статусе палітвязні вязня у статусе просто свабоднага чалавека э, якому які ну як бы карысны на волі для іншых людзей стацянай мы развітваемся і ідзем уздоўж сцен валадаркі там можа праз сотню метраў сядзець марфа і нічога не ведае пра мяне, бо лісты мае да марфы не даходзілі. Але сёння дзякуючы тацяне я даведалася пра марфу крыху больш. І дзякуючы тацяне марфа даведалася пра тое, што робіцца на волі таксама крыху больш. І ад гэтага становяцца цяплее. Марфе рабковай прысвечаны 16 выпуск падкаста і там вы можете пачуць голас марфы і пазнаёміцца з тым, чым марфа займалася ў вясне. На той момант мы яшчэ не ведалі, што марфа павінна сядзець да чэрвеня. Хутка ў правабарончага цэнтра вясна дзень народзінаў і нават юбілей 25 год вясне. Шкада, што яго мы не зможам адсвяткаваць разам з марфай. Я ўспамінаю, як роўна год таму да дня народзінаў вясны 24годдзя Марфа ладзіла онлайн-сустрэчу, прысвечаную гісторыі праваабарончага цэнтра вясна. Падаецца, што на той момант пандэмія нібы была самым сур'ёзным выклікам. Прывожу словы марфы з той сустрэчы, словы развітання. Всем спасибо за участие. Рады будем видеть на других наших мероприятиях. Мы не уходим вообще там куда-то там, подвалы, мы стараемся все-таки быть на виду, и пока вот в таком формате онлайн мы проводим мероприятия Но ну, очень я жду уже офлайн мероприятия, да, чтобы мы уже могли собраться наконец-то. Хотя еще только месяц, как бы у нас в Беларуси такой карантин, но все равно не хватает человеческого общения, живого.